серед Донбасу, який на нашій стороні, повірте, там українською ідеєю не пахне ні в Слав'янську, ні в Маріуполі. І те, що там збираються проводити вибори, це помилка. Бо отримують результати, зрозуміло, які, або буде підтасовка. Це люди е, зовсім іншого погляду, і нам треба з ними працювати. А, а яка має бути державницька політика? Ну, одна з них. Е, нам треба молодь вивести, створити ліцеї і три роки навчати в е, ліцеях з підвищеною військовою і фізичною підготовкою. І робити з цих донбаських хлопців і дівчат, українських патріотів, бо батьки їх вже не підлягають. Це не подобається чути. Але це є правда, це жорстка правда, яка є сьогодні там. І е, перед тим, як е, боротися з кимось зовнішнім, давайте спробуємо розібратися в собі.